ما راح اتكلم ابي اوريكم فيديو المغني كان يبث شوفوا الفيديو واكتبوا بالتعليقات وش الشيء اللي شفتوه ما هو طبيعي Nos encontramos en Plaza Carolina repartiendo tratados. El día de mi cumpleaños, compartiendo la felicidad de mi día de cumpleaños con las personas. Dios los bendiga mucho. Atente a las consecuencias, Siervito, de lo que escogiste. Todavía tienes break de salvarte. Don't you tell me what to do. Don't you tell me what to do. السلام عليكم الله يسعد اوقاتكم كل خير في فيديو ارسلته لي احد المتابعات وهي كانت طالعه الفيديو خوفا نوعا ما وبوريكم اياه شويات بس اقسم باللايك اذا كنت تعرف عن قديم واذا كنت ضيف جديد علينا وتحب كل شيء جديد اشترك اذا ما اشتركت فاعلم من الشيطان منعك واذا تحب الله سو like. اليوم مقطعنا اشياء غير طبيعيه احبك نزل مقطع جن please انا بيبسي وخلونا مع الفيديو اول فيديو راح اوريكم اياه وهذه واحده جدا بانستغرام كاتبه السلام عليكم كنا طالعين انا والبنات بنص الليل تقريبا الساعه 3 وصورت مقطع وظهر فيه شيء غريب وريت اهلي بس قالوا ذا نور سياره بس حطيت المقطع بطيء ما ظهر نور وشفت شيء غريب طيب انا بعرض لكم الحين الفيديو وحلل الفيديو وفسروه نبي تفسيرات منطقيه ابي تحليلاتكم وش اللي ظهر بالفيديو شوفوا المقطع حقه طبعا ابي احط الفيديو بالبطيء وابي اقربه وابي اشوف ايش يطلع طبعا انا للامانه ملومه لو خافت انا جد بالبدايه خفت لكن يوم دققت الا تاكدت انه سبحان الله ضوء لكن ابدا ما هو طيف سبحان الله ضوء وتشكل لا اله الا الله على شكل كائن واصبح كان له يدين رغم ان احس كلامي مو منطقي نهائيا لكن عسى الله يحفظه ويحميه ويحفظ الشباب وبنات المسلمين ابو علي ابو علي بالكاميرا الثانيه ها آه، آه، ها شوفه ايه انا شفته بالكاميرا الثالثه شوفه ها اها شوف ظل واقف ايش عبال انا عبالي واحد وقف عبالي واحد وقف منها وخيالي عكس علينا شوف شو راح يختفي شوف ظل واقف ها آه، اها اختفى راح اطلع انا هسه هنا راح ابوع شوف طلعت هسه هنا إيه، لجحته انا هنا قلت له هسه شوف رجع مره ثانيه خطف شلون شرد وطلعت آه، انا ما لقيت شيء هذا الفيديو الثاني هذول اللي ما فهم انهم جالسين ببيتهم فجأة طق عليهم الباب طلعوا شافوا من عند الباب ما لقوا احد يوم راجعوا الكاميرات لاحظوا ان اللي كان يطق عليهم هو ظل الغريب انه مو هنا يمرعوا له بالكاميرات الا ظل واختفى يا سبحان الله يا الغرائب اللي بالدنيا وانا شخصيا اكثر ما ارعب هي وقفه الظل شوفوا شلون واقف يا سبحان الله وهذا كان الفيديو الثاني يا سبحان الواحد الأحد من أول أسمع أعزكم الله من بعض الحيوانات شوف الجن مثل حمار أو الكلب أعزكم الله ويقال أن الذئب ياكل الجن ولكن بهذا الفيديو الدقيق واللماح راح يلاحظ أن الكلب البداية كان يرد اللي جالس يصور وكأنه يقول له لا تمشي ولا تكمل الطريق وسبحان الواحد الأحد كأن الكلب شايف شيء ويوم كمل طريقه اللي جالس يصور نعم شاف جسم غريب يا سبحان الواحد الاحد جد ذهل سبحان الله من صنع الخالق ورحمه سبحان الله اننا ما نشوف الجن رحمه رابع فيديو يا كثر الناس اللي ما يؤمنون بالعين رغم سبحان الله العين حق ويا كثر ما نشوف مقاطع سبحان الله للعين ولكن الغريب ان في ناس الى حد الان ينكرون العين تفرق ازواج تخرب بيوت سبحان الله العين لحظات عسى الله يحمينا ويكفينا كل شر اوريكم فيديو الحين الواحد جهيته ما شاء الله عليه مفتوحه وممكن بعد مو قاصد ما نظلم الرجال لكن واضح انه مشفوح صراحه جالس يصور ويطري اطراءات على الاكل يقول شوف المندي وشوف البرميل جالس يمدح واضح ان الكلام طالع من نفسه الله يكفينا شر النفس ترى النفس قشره الله يكفينا شره وهو يمدح ويطري على الاكل والله يا عيال وان رجال هم شيلين الاكل طاح منهم قدام عيونهم المشكله ليه اللي سبحان الله اكد لك انه عين انه طاح نفس القدر اللي هو جالس يمدحه والله يا عيال كانه اندف دف وطاح ابيكم تشوفون بعيونكم وابيكم بنفس الوقت تمسكون قلوبكم شوفوا الفيديو شايف البر شايف المندي يا رياض ما هو برميل مزين المعلم الرياض اي والله شايف البرميل شايف البر شايف المندي يا رياض ما هو برميل مزين المعلم الرياض اي والله شايف البرميل الحمد لله بس ان العين صارت بالقدر ما صارت باللي يطبخون خامسا طبعا هذا الشخص سمع اصوات جن عندي المقطع حق اصوات الجن لكن بوريكم قصته اول وهو يتكلم شوفوا وش يقول الاخوان راحوا ناموا انا رايح البيت فبقول لكم شيء صار قبل شوي يا جماعه بدون مبالغه اول مره احس بالرعب اللي انا قاعد احس فيها الان يعني كلنا لا جلسنا جلسه برا اوكي سواليف جن وما ادري ايش وكذب وكلنا كذابين فهمت ونرتاح ونقوم لا المره هذه صدق انا خفت اتكلم صدق مو بس انا كلنا حتى عبد الله والعيال كلنا خفنا خفنا بدون مبالغه يعني من زود الخوف الين الحين انا وقفت قاعد اشوف الكفر والله الاصوات هذه قاعد اسمعها واصورها صدق يعني انا ما ادري ايش قاعد يصير ابي اسمعكم الاصوات اللي هو جالس يسمعها وابيكم تدققون شوفوا واسمعوا الاصوات طبعا لو تعيدون الفيديو راح تسمعون اصوات صراخ ما هو طبيعي هذا الصراخ تحذير تحذير تحذير المقطع السادس هذا جاني الفيديو منشن وما انصح اللي يخاف انه يشوف هذا الفيديو ما ادري انا مزيف ولا حقيقي لكن للامانه جدا مرعب الفيديو ما اقدر اتكلم لك عن اي قصه عن هذا الفيديو انا مثلك ماني فاهم وش السالفه رجال واحد من مصر طلع عند الباب سمع هذا الصوت لا تسالوني عن اي شيء لاني والله ماني عارف اي شيء بس جد جد جد شيء مرعب ابوريكم الفيديو لكن لا تنسون انكم تمسكون قلوبكم قبل تشوفون هذا الفيديو انا للامانه اشوفه من اكثر الفيديوهات رعب اللي راح اوريكم اياه شوفوه انا ما ادري والله اعلم لكن عندي احساس ان الصوت مركب لان في صوت واحده تبكي لكنها ما هي موجوده هذا شيء مو معقول ولا يتصوره العقل سبحان الله بعدين البكاء يا اخي مو طبيعي حبيت أهنيك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك على قوة قلبك إذا وصلت إلى هذه الدقيقة إذا وصلت إلى هذه الثانية حط لي بالتعليقات هذه إيه؟ الإيموجي عشان أعرف قوة قلوبكم وشكرا لكل من سوى لي mention على هذه المقاطع كل هذه الفيديوهات أنا جايبة من المتابعين اللي سووا لي mention بالتيك توك على مقاطع مرعبة شكرا لك على المشاهدة ولا تنسى أن الحياة جميلة وبس مع السلامة وبالتوفيق